эта история уходит корнями в глубину веков. Издавна польские и русские народы жили бок о бок. То поляки ходили в гости к русичам, то русские с ответным визитом. В общем, развлечений было мало. И от нечего делать князья выясняли, у кого рать длиннее. Да все без толку. Ибо не знали рыцари, что ищут — а искали они, как оказалось, женщину. Прекрасную даму. Каждый, как говорится, свою. Однажды бог времени Хронос предсказал встречу польского рыцаря с обворожительной красавицей – и то, что встреча эта даст мир между народами и породит новую жизнь. И родится семейный союз, который положит начало новой истории этих двух государств. Сквозь толщу веков привиделось Хроносу, что в одном из походов польский рыцарь узреет своим соколиным взглядом прекрасную незнакомку. друзья поведали, что их товарищ был наповал сражен красотой избранницы и захотел во что бы то ни стало завоевать ее расположение. Но она потребовала доказательства серьезности намерений и загадала ему три загадки. Неутомимый романтик был настолько влюблен, что решил прибегнуть к хитрости. Заглянуть в будущее, чтобы найти ответы на загадки своей возлюбленной. На шумной площади гостей встречал король. Ну, кто не знает, король импровизации Валерий Чигинцев, который перевоплотился в смотрителя замка Валеру Вояновский. Обещал он гостям погружение в легенду и безудержное веселье. Под его чутким руководством гостей развлекала настоящая средневековая ярмарка с местным фольклором, соколиной охотой и рыцарским турниром а страницы его альманаха предвещали трогательную церемонию влюбленных высоко в горах и пышную свадьбу во дворце Воянов. Читая Катрен за Катреном, разгадывая шифры, нашел жених ответ на первый вопрос — «Сокровник». Именно его так долго пришлось искать в одном из отдаленных уголков государства польского, Преодолев тысячи километров, вельможный князь разгадал вторую загадку, когда под одной крышей собрал всех самых близких и родных. О други, о гостя, господа и дамы, сейчас настал, и я стою пред вами, чтобы загадки все разгадкой наградить. Любовь все побеждает. Он сделал так, чтобы ее род имел продолжение, а значит будущее. И поэтому в их истории третья загадка будет носить вековой ответ. Да будет так. Аллилуйя!